Buenas tardes a todos. Sentimos un poco las, los retrasos. Es un placer estar con ustedes esta tarde, igual que al principio de abril. tengo mucho gusto de estar con ustedes esta noche y estoy encantado también tener la, la habilidad de presentar esto en varios idiomas en vivo para todas las personas en San Paul. Estoy muy agradecido por los servicios de eh, de interpretación que están dando este servicio a todas las familias para llegar a ellas y me alegro de que se nos unan esta noche. También quiero agradecer a los maestros en todo en nuestro servicio y en todo el mundo. Quiero agradecer a una de las maestras en 1882, en 1992, fue mi maestra y fue mi única maestra de color ella seguía, eh, eh, siempre insistía en que yo continuara, y no solo en matemáticas, sino en mi vida. Ser, eh, tener un padre negro y una padre, madre blanca era difícil para mí, pero ella me enseñó a creer y a amarme a mí mismo. Ella no soportaba que yo no terminara mi trabajo o me portara mal. Cuando me equivocaba, y esto era seguido, ella me apoyaba para aprender de ellos y poder crecer a partir de lo que había aprendido. Ella me permitió crecer en mi confianza y creó una comunidad segura para todos los compañeros. Gracias, Mrs. Pau, y gracias a los maestros en, en todo MPP, SPPS y en todo el mundo. A los estudiantes que nos están escuchando, esto ha sido difícil para sus padres, pero también sé que ha sido difícil para ustedes. Quiero que sepan que cuando tomo decisiones, pienso mucho en ustedes y creo en ustedes. Esta maestra cambió mi vida y me exigía que yo trabajara como yo les pido a ustedes. También quiero reconocer a las enfermeras escolares y de todo el mundo. Esta crisis ha mostrado y ha hecho más brillante la importancia y la, equidad eh, de atender a la comunidad, la, importancia de la equidad para atender a la comunidad. Esta también es la semana para apreciar a los directores de escuela. Agradezco mucho el nivel y la habilidad que tienen los directores, la manera en que participan y su, trabajo con la comunidad, especialmente en estos tiempos, el liderazgo importa, así que gracias a todos los directores. Hoy en día, primero, eh, quiero compartir con ustedes información acerca del doctor Achea eh, para, presentar estos datos. aquí tenemos algunos de los hallazgos. La, la educación a distancia no está yendo bien y o es peor que la presencial y estoy de acuerdo en muchas cosas. Estamos eh, trabajando con nuestra, nuestro especialista cultural y de participación familiar para trabajar con las barreras de idioma que pueden ser un problema y asegurarnos de que las familias estén conectadas, participando y con apoyo en el aprendizaje para sus eh, alumnos. A lo largo que trabajamos, a lo largo del trabajo con la educación a distancia, también eh, sé que están haciendo todo lo que se hacía en las escuelas ahora en la casa de manera remota y es un cambio drástico. Agradezco que hemos el trabajo que hemos estado haciendo, el trabajo que han hecho los maestros, incluso con eh, incomodidades para los maestros, padres y alumnos. He visto algunos eh, videos de lo que se ha trabajado y, y estamos viendo cómo podemos mejorar esta experiencia de la mejor manera. Esto también representa eh, un enorme, una enorme cantidad de trabajo para alumnos y familias. Y ni por un minuto eh, quiero que piensen que comprendo a profundidad todas las necesidades y problemas de las familias. Todas las familias tienen una situación individual y las decisiones que yo tomo pueden no ser perfectas para todos, pero necesitamos seguir trabajando juntos y entender cuáles son las, las expectativas, tener la mayor flexibilidad posible, asegurarnos de no agobiar a nadie en, todo, para, en cuanto a todos en la comunidad, personal y estudiantes. Es muy importante minimizar el nivel de trabajo para que los eh, en cuanto a que no se sientan agobiados. La experiencia eh, como padre, yo mismo estoy de acuerdo en que tiene eh, pros y contras. En, en, algunos casos me han dicho que ha funcionado mejor que la escuela tradicional. En, esto se ha observado en el comportamiento, por ejemplo, de algunos de los alumnos. Y esto no me, no me indica a mí que así es como debamos hacerlo siempre, no me, no me malentiendan. Pero sí es importante ver cómo utilizamos estas eh, técnicas y cómo nos conectamos de manera más consistente eh, a lo largo del verano y del otoño. También hay retos especiales para los alumnos con necesidades especiales. Sabemos que estamos trabajando eh, de manera amplia para asegurarnos de que los planes individualizados estén funcionando y modificarlos de, manera eh, que pueda acomodarse a las necesidades especiales de cada estudiante y que cada uno se sienta apoyado y parte de la eh, comunidad escolar. Este es un proceso y es un reto que requiere, que requiere mucha de nuestra tecnología y estrategias, eh, muchas de las que utilizamos cara a cara o de manera física, de manera que tenemos que establecer y definir qué hacer con los estudiantes que tienen necesidades especiales. Eh, nos falta mucho que hacer, pero sepan que estamos trabajando muchísimo en lograrlo y cómo podemos apoyar y compartir de manera que la enseñanza a distancia realmente sea para todos los estudiantes y participen en ella todo nuestro personal. Quiero, creo que también en algunos casos, como me, participan también, eh, hay dificultades con la conectividad, pero estamos trabajando de acuerdo a lo que oímos de ustedes, de nuestro personal, y estamos tratando de hacer los cambios que nos es posible. También estamos buscando eh, elementos nuevos y plataformas para poder apoyar a nuestros estudiantes en este proceso. Eh, definitivamente el marco estructural de este trabajo es mm, un gran, eh, representa un gran cambio no se pueden cerrar las puertas de las escuelas, ni podemos decir, vamos a hacer esto ahora de manera remota siempre. Necesitamos em, eh, utilizar el abordaje presencial, que tiene también cosas muy importantes, y tenemos que asegurarnos de que obtengamos la mejor, eh, el mejor provecho de esto, así como de la manera en que lo estamos haciendo ahora. Tenemos también aplicaciones de alta tecnología con muchos elementos que no todas las personas utilizan. Estamos tratando de proporcionar una orientación general y apoyo general, sabiendo que en, nuestra, en toda nuestra población hay diferentes niveles de habilidad y conocimiento y cada casa también puede tener diferentes experiencias respecto al uso de estas plataformas. En cuanto a los aspectos sociales emocionales, sin duda, eh, esto no se puede replicar en una pantalla de computadora. Yo mismo trabajando con diferentes equipos, eh, opino que esta no es mi forma favorita de participar. Sin embargo, esta es la forma en que podemos trabajar ahorita y hay que mejorarla lo más que se pueda. Pero sí extraño a toda la comunidad junta compartiendo un espacio común. El pasado sábado y domingo eh, desperté con muchas cosas en mi mente e hice algo que no recomiendo, pero para mí fue de mucha ayuda. Fui a Twitter y puse 40 tweets eh, usando una lista que había puesto en mi mente sobre cosas que quería compartir con la comunidad y que enfatizan algunas de las, quiero enfatizar algunas de las cosas que compartir. Empecé a hablar de una tendencia que es más allá de solo un requisito. Para mí, tendencia es conexión, eh, apoyo, la asistencia para nosotros en este momento es quedarse en casa, sabemos dónde deben estar los alumnos. Mi trabajo es reconectar, compartir apoyo, participar, cómo asegurarnos de que esto está pasando, tanto ahora como en el futuro. Continuamos trabajando con nuestro presupuesto. El presupuesto en el estado de Minnesota tiene que ser equilibrado y aprobado eh, para junio y esto será el momento en el que yo presente el presupuesto para aprobación a la Junta de Educación y el dinero que se gaste el próximo año también debe de tener cierta cantidad de ingresos eh, de manera que sea equilibrado. Tenemos que asegurarnos de que estas dos cosas estén alineadas. Y ustedes tienen razón si están pensando cómo vamos a saber con el nivel de incertidumbre que tenemos eh, cómo sabemos cómo se va a comportar esto. La forma en que yo debo pensar al respecto es pensar como si tuviera que abrir un distrito escolar en septiembre. Tengo que estar listo con el personal para apoyar a los alumnos de la manera en que lo necesitan. Y así es como nos vamos a, eh, vamos a trabajar ahora. hablando de participación eh, y, e inscripción. Eh, continuamos con eh, inscripción desde pre-kinder hasta 12 y pueden encontrar información en nuestro portal. Asimismo, hay ayuda para asistir a las personas en el proceso de inscripción. En cuanto a los servicios de, de guardería que está prestando el distrito a los trabajadores esenciales en San Paul. Eh, tenemos una gran lista y estamos consistentemente trabajando con 125 alumnos, eh, cumpliendo la orden estatal. Y todavía no sabemos qué se va a hacer en verano. Hay un programa de atención infantil en verano y necesitamos ver de qué manera eh, se va a obtener permiso para ver si podemos continuar ese servicio de guardería o si se va a hacer algún tipo de combinación. Queremos trabajar para los niños de, San Paul y apoyar a nuestras familias, así que trabajaremos de acuerdo a las orientaciones que se nos han dado y nos aseguraremos de comunicarnos con ustedes. Las graduaciones también vamos, es algo de lo que vamos a hablar eh, ha sido una decisión muy dolorosa eh, que tomar y sé cómo se siente, ni me imagino eh, cómo se siente ser un alumno de último año y tener que estar en esta situación. Yo sé que esto tiene un impacto en las personas en todo el país y mi corazón está con ustedes. Queremos que esto pueda ser lo más significativo que se pueda y que toda eh, la ciudad de San Paul lo reconozca. Eh, tenemos también en cuanto a los estudiantes de verano, eh, tenemos la cuestión de recoger las pertenencias en la escuela. Es increíble cuántas, cuánto material se encuentra en la escuela, cuántos elementos eh, perdidos y guardados. Los vamos a mantener de manera segura para que eh, haya un plan en el cual tanto alumnos como maestros puedan regresar a las escuelas y puedan retirar estos artículos. Vamos a compartir más adelante cómo lo haremos. Más de un millón de alimentos en cuanto al servicio de alimentos se han proporcionado por parte de del Servicio de Alimentos de las Escuelas de San Paul. Estoy muy impresionado del trabajo que se ha hecho continuamente. No solamente queremos continuar, sino ampliar este servicio. Estamos trabajando con el gobierno federal y nuestros eh, cabildos para poder hacerlo. Pensamos que es muy importante que continuemos haciéndolo como parte de nuestros servicios. Quiero también eh, un par de cosas más sobre las preguntas. Va a haber algunas opciones para escuela de verano en línea que estamos tratando de crear en este momento. En cuanto a recuperación eh, de materias y también algunas eh, materias relacionadas con aprendizaje del inglés. Igualmente, algunos, hay algunos cursos, eh, como de cursos de enriquecimiento que posiblemente no podamos ofrecer. Estamos continuando atentos a los lineamientos del Estado, eh, pero vamos a, darles información más adelante para ver si podemos tener este MPPS conexión de verano. Esa es mi visión. Eh, estamos pensando mucho cómo podemos hacerlo, cómo podemos permanecer conectados con los estudiantes, las familias. Eh, quiero que sepan que estamos aquí para ustedes y que estamos estableciendo consistencia en estos tiempos de incertidumbre, tratando de ofrecer algo a las familias y a los alumnos. Pienso que es algo importante ofrecer algo para verano y estoy comprometido a trabajar en ello gracias a los que enviaron sus preguntas y también eh, vamos a terminar a las 7.03. No sé si en el estudio nos permitan tomar un poquito más de, tiempo. Eh, preguntan si hay oportunidad de que los alumnos regresen en otoño. Eh, todas estas son muy buenas preguntas y la forma en que trabajo en los equipos es en tres fases. Estas son eh, formas de organizar nuestro pensamiento respecto a cómo operar en la escuela. La primera es la fase 1 y es la, en la que estamos ahora eh, con la orden ejecutiva, que sería permanecer el cierre de la escuela y mantenerla Em, en línea con educación a distancia. La fase 2 son los meses de verano y voy a compartir un poquito los planes que, que hay mientras continuamos definiendo cómo hacerlo con el Departamento de Educación de Minnesota. Tendremos también información sobre esto más adelante, igual que sobre MPPS Summer Connect. Eh, tenemos una, eh, habrá una combinación de cosas. Y la pregunta importante es, la más importante es otoño. ¿Cómo, ¿Cómo esperamos que sea otoño? Realmente en este momento todavía no tengo una respuesta concreta. Hay muchos líderes en todo el país y organizaciones que apoyan la educación en todo el país y he participado en muchas de los análisis pero todavía no tenemos un lineamiento de cómo se va a ver la escuela en septiembre. Lo que sí les puedo asegurar es que recomienzo empezar la escuela tentativamente como estamos en este momento, en eh, lo que llamaríamos fase 1, fase 1. Y si llega otoño eh, y, y estuviéramos todavía solo con educación a distancia, tendríamos que hacer mejoras y tendríamos que ver después si no vamos a estar plenamente a distancia o si vamos a estar plenamente de regreso en la escuela, ver cómo sería cada situación, cómo podría llevarse a cabo de manera segura, eh, qué cómo se trabajaría en las escuelas utilizando la, la distancia física y qué se tendría que establecer. Se imaginarán las diferentes, los diferentes niveles de comunicación y entrenamiento que se van a requerir. Y no, no sé exactamente en este momento cómo se va a desarrollar esto. Sin embargo, es eh, también eh, difícil pensar en un modelo híbrido en el cual hay parte de clases a distancia y partes, parte presenciales. Eh, si hubiera eh, esto, por ejemplo, en la Universidad de Minnesota, eh, sería imposible hacerlo todo a distancia. Hay que ver cuáles son las posibilidades reales y estas son las tres opciones que yo veo que podrían presentarse asegurar y siempre basándonos en asegurarnos que estemos seguros y que eh, podamos proporcionar una experiencia consistente de aprendizaje. ¿Qué pasa con la tarea? En este momento nos estamos enfocando mucho en los alumnos, cómo podemos ayudarles. Eh, para nada quiero decir que el trabajo hecho en casa se va a hacer al mismo nivel o vaya a tener el mismo nivel de apoyo en cada hogar. Eh, de manera que hay que ser sumamente flexibles, apoyar y saber eh, qué se está llevando a cabo. Si es muy difícil completar las tareas, por favor comuníquense con la escuela para dejárnoslo saber. Con la repetición de Em, me, preguntan también con los cursos eh, de reforzamiento o de recuperación. Por supuesto, va a ser diferente de cada de persona a persona y del tipo de cursos y la manera en que se puedan llevar a cabo de manera eh, eh, a distancia. Primero tenemos que ver si podemos ampliar el día escolar en el futuro para proporcionar algunas de las oportunidades eh, y ver si hay forma de dar un apoyo adicional. También si podemos dar algunos cursos adicionales para aquellos eh, alumnos que hayan perdido ciertos servicios, por ejemplo, los servicios de educación especial o de eh, lenguaje del idioma inglés, aprendizaje del idioma inglés. Son cosas que tendremos que seguir viendo y pensar con mucho cuidado y esto es uno de los comentarios que yo estaba haciendo. Hablamos eh, de la educación, hablamos de trabajos de cinco días a la semana, ocho horas al día, eh, ciertos periodos de estar en clase sentados. Realmente esto puede a veces restringir lo que hacemos. Nuestra nueva realidad es una educación sin muros, pero pienso que tenemos que ver algunas de las cosas que han estado funcionando muy bien durante este tiempo y encontrar maneras de aplicarlas de regreso al aula de clase cuando sea su momento. Estamos aprendiendo muchas cosas que hemos, eh, hemos estado comentando con mis colegas en conversaciones muy comunes. En cuanto a los, a los preguntas que se hacen sobre los maestros aquí en San Paul comparado con otros distritos. Eh, no tuvimos eh, un, descanso de primavera y lo tuvimos a favor no tener, no tener clases durante las vacaciones de primavera. En este momento hemos estado tratando de hacer adaptaciones para el trimestre 3 y 4 y trabajar para reconocer a nuestros estudiantes y distinguirlos eh, de la manera más respetuosa y proporcionales también a ustedes información de manera oportuna. Yo diría que mucha de la información está produciéndose a manera, de manera sumamente rápida, no tan rápida como hace unas semanas, pero sí continuamos viendo esto. Y es eh, importante tomarlo en cuenta y trabajar con diferentes grupos de partes interesadas en el Estado. Ya hablamos sobre escuela de verano, hemos hablado, eh, hay restricciones eh, para los, algunas actividades de verano, por supuesto, y también vemos que en, este momento no van a tener muchas, no va a haber muchas oportunidades para trabajos de verano, pero los líderes están tratando de ver cómo se pueden ampliar estas oportunidades y, o mantenerlas. Eh, no quiero entonces eh, dar demasiados detalles o eh, concretos, pero sí decirles que estamos trabajando para proporcionar estas oportunidades. Hablamos también sobre eh, la información de guardería. Eh, han eh, proporcionado, se, ha proporcionado información sobre esto y sobre los programas relacionados. para, las... Eh, para el trabajo de guarderías estamos trabajando con exámenes, exámenes de detección y eh, queremos también eh, que nos proporcionen sus inquietudes para trabajar con ellas. pueden también ir a helpmegrow.org para eh, para ver algunas oportunidades y orientación sobre educación especial y educación temprana. Eh, tenemos más o menos 12 ceremonias de graduación en toda la, ciudad. Estamos trabajando con nuestros socios o, compañeras, eh, compañeros de educación las, los espacios que se usaban para las graduaciones están cancelados, no disponibles. Y con el nivel de impredictibilidad, queremos asegurarnos de proporcionar el espacio de nuestras escuelas para tener ahí las ceremonias y que sea algo consistente en todo el distrito. Estamos considerando las opciones y viendo eh, dónde se encontrarán nuestros estudiantes de último año y no queremos, eh, queremos tenerlos eh, cerca y accesibles antes de que se, se muevan a otro lugar. Aunque yo quiero tener consistencia en el distrito, también quiero reconocer las eh, tradiciones que tiene cada escuela en cada una de sus graduaciones. Yo he estado en las graduaciones y cada una tiene tradiciones que son muy importantes para las familias y personal. Vamos a estar entregando a domicilio eh, las togas y birretes de, graduación. Y también eh, algunos eh, ornamentos para eh, decorar las ventanas. E, este, esta toga y birrete es para que ellos puedan usarla en la ceremonia virtual y vamos a tener estas, eh, una transmisión virtual en vivo como la que tenemos en este momento. Y se decidió dar calificaciones eh, mm, de, paso. Se ha estado, bueno, se ha estado trabajando en decidir cómo se va a, decidir en las calificaciones de pase o no pase. Esto lo voy a comunicar la próxima semana, pero queremos ser lo más flexibles posible y asegurarnos de que no haya eh, nada que impacte su futuro que esté fuera de que eh, dentro de lo que está a nuestro alcance. También estamos ofreciendo eh, ciencias para los estudiantes de quinto y octavo. Em, para eh, y se van a imprimir materiales para estos alumnos en toda la comunidad. Algunas otras preguntas que hay aquí en cuanto a los horarios para el eh, aprendizaje en línea. Esto ha sido difícil de decidirlo. Estamos siguiendo el horario actual eh, que no se ha discutido mayor, no se ha analizado mayormente en cuanto a no, en cuanto a modificarlo. También hay una pregunta sobre educación física. En algunas escuelas medias no hay opción para ciertos estudiantes. Algunos no van a tener educación física eh, por dos años seguidos. Y si no, eh, si tienen algún problema en este aspecto, es importante que se pongan en contacto con el director de su escuela en particular. Queremos eh, proporcionar una educación completa para los estudiantes y hemos pasado los últimos dos años analizando cómo podemos hacer esto de manera más consistente en todas las escuelas. Eh, esto ha sido mucha información en solo media hora. No puedo, no tengo suficientes palabras para decirles eh, el agradecimiento que tengo por su increíble paciencia, tanto familias como estudiantes y maestros esto lo he dicho a muchas personas, no creo que haya distrito que esté operando educación a distancia en la manera en que lo estamos haciendo nosotros y muchas cosas han salido muy bien y hay mucho de lo que estar orgullosos. Sepan que estoy pensando en ustedes, alumnos, constantemente, de la manera en que cómo, en cómo reaccionarían los alumnos, cómo pensarían los alumnos. De manera, así que yo sé que el Departamento de Investigación y Evaluación también va a trabajar con los maestros, los estudiantes, para obtener la mayor cantidad de información que nos permita ir mejorando en el futuro. Gracias por reunirse conmigo esta noche y por favor comuníquense conmigo si puedo ser de apoyo o ayuda para ustedes. Muchas gracias y estoy sumamente orgulloso de todos sus esfuerzos. Gracias.